Oh, pandai hantu nyonya nyo kan jame. Kurang. Ya. Kan ni patro ni. Dari Oh, patro, oh, patro kata ni. Dari Sukajaya ya. Sukajaya. Uh. Sukajaya. Uh. Ah. Kau oh, ni kata. Anak Tokedin. Tokedin. Oh, Tokedin Tokedin. Oh, ah, kau betul ini, kau betul mutuah ini karayo kata. apa bahagian yang kurang terlibat. Ya, ya, ya. ya. Langkah ini memang ne, tiga ke merupakan negeri yang cukup gelap. Bukannya hai, ayah aku hanya ada dulu. Oh, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, Hmm. Apa je mana dia ah. mai ke ke jame apa je mana? Ali bangai ke gurai lah. Ibu dua. Kamu pun tak ada mai ngap jadi yang mende. Angkat ai kau gak gerak ke mana? Ji menandoi ya. Memang ji kalau mau dah aku berah memang balong je tak ada nah hmm. tapi hi kubur wujud nah telang nak menan menan sih je tak kerana nak ada cok kaki bah je nak ada kata benda kalau ya, dia, lu cukup senang tu ah, mi ah mi kena tadi bila dah nyo nak jamel ane ah, tungku ne tokedin yo jadi ah, apa tu lah nyo ne lewatnya kampung sering kampung apa tu nak kata kampung nama sebelum kena Kota empat Belum dekat kuliah baru tak. Oh, waktu kuliah kata. Hmm. Uh, kuliah di bandar? Hmm, bandar di. Pun oh, dah cakap jurusan ni? Jurusan doktor. Dah oh, ma, Alhamdulillah. Kena pergi ke doktor kata ni. Ya. Oh, ni anak tu Kedi. Oh, Mi lah ke? Oh, ah, apa jantro ke ya? Oh, ma, banyak umur tu. Eh, hmm, pakai kata, kata kata lo, mak. Mak, tiap senang, mak. Tiap senang. Oh, mak, tiap senang. Hasna. Tapi kena ni, empat nak jamin yo. Nyo ni kau kredit ni. Yo ni yang jalan tu? Ini dah lalu ni. Nyo, ya. Hasna menyemenan, dia jam happy, katru nyo, dia boleh kena. Ya, apa kali ini? Apa kena? Anak aku, anak aku tiba. Kau, kau, kau menang ni, hai, tak jadi dari mana, kau tak jadi dari mana. Mhm. Bukan ni, kan? Nyo pihak ni tipu. Din, ya, kau luar negara. Oh, patut kau nak ada-ada kena, kau ada bulan. Rupanya di luar negara, ya, tu. Ayah, luar negara. Kau ada bulan, ah. anak bawa, nak jadi memenang tiban ni putra ni maksud tujuan kata kerja kena puna puna apa tujuan lun kena beraya ha hmm. nah berita kita dari ayah telefon oh, jadi kan ya dia je peng kena oh menang jadi ha hmm, uh, tiban berat benar salah ke berat kan 50 juta oh nya nya kau betul coba ayah kata ronyan kan hmm. ah, lebih kurang na apa boleh yang kala lah. hmm. yang mai kan Nah, kepinyang pede emang kan sering kepinyang pede. Nyobun kepinyang, kadang-kadang tuh dua tuh juta. Ban rumah. Ya anak dia begle, masa begle tak. Ada, ya. Kayam dia, hanya kayam dia bi. Kayam muhan. Kalau dia dengan nak dia dia dengan kalau. Lah dia. Oh, cepat. Ini yang hanya yang nak kuih dan yang So, ibu pergi ilergi. Oh, ilergi. Oh. Ha. Kau ni dah pegang uh, senang ke abang? Serup Oh. Ilergi. Ya. yang warna putihnya. Oh, yang mame ni. <laughs> mame. Ha, eh? Mame. Hai dia. Bimang ka biasa awaknya oh. hmm. ah hmm. uh, bari dia putih tapi mame Ngomong ya ape kam tondong ada pula ai cuma di mau boy. Lagi ban lek putra dia. Ya, Yo ya, pe be kalun ya kan? Hmm. Amanah kalun timo. Hmm. Mak pajak pajak di dalam telefon di ayah tu. Ya. Tak apa kah? Amanah katro ba tungku rayu. Ni menan lun nyawa oh, dan gurayu. Ah, kerja cik nak menyamanan. Ya, mana ya, mana pikal terima. Ha, ah, uh, bergagak ni berjalan bah. Hmm, ni mutua dari tadi. Kagak benar ni. Apa lo? Dek, dek, dek. Apa tu? Kuat yang mereka kak? Ketang ri garang menang. Kuat yang mereka. Oh, elah miu dek. <laughs> Ikan, apa khabar? Eh, Itu apa dek? Apa? HP bisa dimiliki oleh semua orang. Tapi adik beli sama orang. <laughs> adik lah. Tapi nak pelai yang betul tu. Buka. Uh, ah, orang kerja ke tu? Eh nak kat tu? Tak minta lah bang. Kau tanya-tanya yang lebat dengan tu. Oh, dua kena dengan cik? Nah. Mai pergi elok tu. Nak elok kena aku. Lagak-lagak lagi tu dah? Eh? Mana? Mana? Bro tu. Kau kerja hamba? Nampak pegang apa enggak? Ini hamba nampak raya, nampak nampak gak? Nampak raya, nampak nampak gak? Ah, nampak gak, nampak nampak raya, nampak Maksud, menyerang pemain kan, menang ah gak, menyerang masalah lagi? Eh, wajib sih kau Ini ujak ayo kenal Mereka ada lah kan? Ya, hamba kata Oh, mana dia? Oh, dia dia. Gagak eh. Eh, love you, Dek. Dek. Dia kena tak tahu. Aku tak nak jumpa. Amma dah dah dia. Oh cakap. Ah, bila kau? Bila kau, Rabi? Kau ikut kan? Oh. Tiap kali kan? Dia, Rabi. Haa, oh, sekejap. Nak kajak. Rabi, kau Mak. Hello, Mak. Duit aja, Mak. Kau nak, nak? Adik, Hawa, Mak. Nah, adik yang kamar. Ini eh, adik je, Mak. Lia! Oh, Lia! Tuan, Bunda. Nyan Mi, ditanya aku ber, Alhamdulillah. Dah pergi rahmat Allah kan kalah juga juga. Ya. Ni awak kerja lagi lu pengaruhnya ke kada boleh ya. Ni ya. tapi hang kemah tu wajib. yang ke lagi abah merasa aju. Nak minta ayu lain pun dah harap lah. teman ji manja lagi nyan. Lain nak ngonji hindu. Ya kan ya? Ji mana mak? Rencana nak jam. Melantau ke dia mak? Ino pian apa minta kerja? Aku mampu kerja. Bah ino mantang kami minta apa kerja apa pala em pu yang je ino kan sepak dengan adik ino. Ya bang hai lagi bunda pega. Nya aja antik kibang kamu ino dua ngan bunda anak Sohiro pi. Empat lah minta kerja ino ino mak. Tiada bapa temu tungku raya ilahnya. Ya bang hai lagi bunda pega. Nya aja kedi antik kamu dua ino ngan bunda ngan rumah lagi nyontek ngan kutuhai pak ngan pega. Kan, saya kena terima dengan mak. Nanti test je, saya nak buat tunggu raya. Kadang kena terima. Pasti kena terima. Macam doa, macam juga boleh terima. Test je, saya.